是至今应用最广泛的区块链。我们熟悉的许多 DApp，也就是去中心化应用程序，就是建立在以太坊区块链上的。而且呢，热门的 NFT、去中心化金融 DeFi，大部分也是基于以太坊生态圈的。 这次的以太坊合并是以太坊区块链上有史以来最大的一次调整，将会影响其生态圈内的众多的应用程序，还有成千上万的以太坊以太币持有者。所以，以太坊的合并一直是币圈、链圈朋友们最关心的话题之一。在这里，Jill Tech 针对大家最关心的几个话题做了资料的整理，也进行了必要的分析。那我们今天的节目内容就有。 第一，以太坊合并是什么？JL Tech 将从技术上介绍以太坊合并。第二，以太坊合并之后变成了 POS，权益证明机制，矿工还会有收益吗？第三，合并后我们怎么参与权益证明？需要注意一些什么？如果你对上面的其中某个部分特别感兴趣，也可以直接跳过其他部分观看你最关心的那个话题。下面我们就进入第一个话题：以太坊合并是什么？ 以太坊的合并也可以说是以太坊一点零升级至以太坊二点零，是以太坊区块链的一个多阶段的升级。升级的目标是提高以太坊网络的可扩张性和安全性，将工作量证明机制 （POW） 切换成权益证明机制 （POS）。以太坊二点零主要给以太坊区块链带来了三大升级。第一大升级就是刚刚提到的，证明机制将变为权益证明。要成为以太坊的验证节点，需要最低质押三十二个以太币。 然后运行节点进行验证交易、存储数据、添加新区块这些活动。第二大升级是以太坊的分片技术。分片是指以太坊主网拆分成多个相互连接的部分，即分片。每个分片有其独立操作的空间，可以分配给验证者存储数据、处理交易、添加区块这些任务。第三大升级是以太坊的信标链。信标链就是以太坊二点零的基础链。 它的作用是协调网络中的验证节点，保证分片安全和信息同步，起到管理作用。过程如下：用户质押三十二个以太币之后，信标链将验证节点随机分配到特定的分片链条。信标链确保节点诚实守信，如果节点出现恶意行为、离线或者是未能验证交易，就会受到惩罚。 这一次九月的以太坊合并之后，据以太坊官方宣称，以太坊信标链将取代过去的以太坊一点零的主网，以太坊正式切换至权益证明之后的以太坊网络每秒可以处理十二笔交易。据以太坊官方宣称，如果以太坊切换成了 POS。 将由验证者，就是 validator 提取区块，也就是说是验证者而不是矿工来获取用户支付的这部分提取区块的费用了。曾经，以太坊的矿工还是区块链挖矿界收益最高的。那目前的情况是，用户支付的 gas 费用中，约百分之十以小费的形式支付给了矿工，其余的部分都被销毁了。矿工的收益日渐减少。等到合并之后呢，矿工将拿不到任何的收益。 有人可能会说，如果以太坊的矿工不参与这次合并升级呢？据官方宣称，如果使用的以太坊客户端未能更新到最新的版本，那么你所在的这个客户端是会被同步到之前的这个链的分叉上去。这个分叉遵循的还是旧的验证机制，但是是不兼容的，不能发送以太币，也不能在合并后运行以太坊的网络。合并后，我们可以怎样参与质押？需要注意些什么？ 以太坊官方还是非常欢迎大家参与以太坊合并后的质押活动。通过官网，我们可以看到官网推荐的三种参与质押的形式：第一，单独质押 （Solo Staking）；第二，集体质押 （Pool Staking）；第三，质押及服务 （SaaS）。第一，单独质押，意思是你手上正好有三十二个以太币拿去质押，可以运行一个节点，直接参与以太坊的网络共识活动。合并后的以太坊节点由执行层客户端和共识层客户端组成。 这些客户端将和 Key Manager 管理密钥签名的软件协调工作，来验证交易和区块，证明正确的 Block Header 链头，汇总证明，提出区块。如果你是单独质押，就要负责运行执行层客户端和共识层客户端所需的硬件设备。以太坊官方推荐要使用专门的机器来进行质押活动。 单独质押的好处就是自己全权掌握质押的以太坊和以太币和设备，自己全权保管密钥，没有任何中间人参与。但是单独质押的风险大家也请留意。之前我们也提到过了，以太坊合并后，运行节点必须保证设备一定是不能离线的，否则会受到惩罚。单独质押的话，意味着你要对设备的运行负责，维护好节点。一旦硬件设备网络出现故障，就会受到以太坊的惩罚。 而且以太坊二点零的升级，一切都是全新的，也就意味着很有可能会出现许多意想不到的问题。单独运行维护一个节点，你必须考虑是否能够应付未知的风险。另外一个非常重要的提醒：运行以太坊的节点存入三十二个以太币之后，这些质押币就不是想拿就拿出来的。这里解释一下，拿回质押币意味着就是退出权益证明。 按照官方的说法，九月份合并之后是并不能拿回质押币的，而是要等到以太坊的上海升级之后才可以取回质押币。上海升级的具体时间现在还没有定，而且取回是分批次取回。以太坊网络已经设置好了取回的限制，每个 e p i c 这个时期可以退出六个验证者，每天约一千三百五十个。这个规则是防止一次性退出过多的验证者，导致以太坊网络不安全。 第二，集体质押，意思是大家凑钱一起质押，开玩笑吧。意思是，就算手上没有足够的以太币，单独运行一个节点，也是可以参与权益证明的。现在有一些区块链的平台，它成立了质押池，大家可以拿自己的以太币存入质押池，然后委托质押池进行质押。 你手上的以太币存入质押池的智能合约之内，质押池会给你换成池子它自己的代币，作为质押的证明。你无需自己架设运架设运行设备了，质押池会架服务器来运行节点，进行以太坊的验证和执行等等。质押池得到收益之后呢，会按照你质押的这个以太币占池子的比例来返还给你收益。当然呢，质押池也会收取相应的手续费。集体质押的好处。 不需要三十二个以太币就可以参与以太坊的权益证明，因为加入的是质押池，也不需要自己运行维护设备。另一个好处就是，刚刚说过，存入以太币作为质押之后，要等到上海升级之后才能取回。但是参与质押池了之后，质押池会给你相应的质押池代币。如果你不想参与权益证明了，也可以凭代币去换回之前质押的以太币。而且质押池本身是区块链上的项目，它发行的代币是有升值的可能性的。 你拿着这些质押池代币，说不定还能赚一笔。集体质押并不是完美无缺的，它的风险也是很明显的。虽然不用自己一次性投入三十二个以太币，但是参与到了质押池就意味着有第三方的参与，出现问题后你自己是没办法全程控制的。例如，一旦质押池被黑了，你质押的以太币和收益就有可能没法被退回。而且，质押池的团队如果是黑心肠，吞了用户的钱跑路了，这种可能性也是有的。还有一个重要因素，大家也要考虑清楚。 我们质押以太币的质押池之后，质押池会发给我们质押池它的代币作为凭证。虽然持有质押池的这个代币非常方便，不用等到是上海升级之后再拿回自己的以太币，但是质押池的代币也是存在着风险的。以 Lido 这个项目为例，用户存入的以太币换出来的代币是 Lido 的 STETH。根据项目方，STETH 是以太币的，它与以太币的汇率保持在一比一，但是这个汇率是可以变动的。 如果万一，我们假设万一万一 Lido 的项目方出现问题，Steth 和以太币的汇率就不一定是一比一了。前一段时间 Luna 项目的挂靠美元的这个稳定币大跌就是一个例子。除了是在这种极端的情况之下，就算是现在我们用一个以太币去换质押池的代币，假设现在是十个以太币兑换出来十个质押池代币，之后想用再用这十个质押池的代币换回以太币，就不是想象中的十个以太币了，而是不足十个以太币。 中间中间会有各种各样的原因让我们拿不回足额的以太币，因为这就是去中心化金融的内容，我们就不在这期节目里展开了。如果大家对这方面内容感兴趣，也可以留言告诉 GL Tech，GL Tech 会考虑在之后的节目中介绍去中心化金融的一些常识。关于有哪些项目提供质押池的服务，大家可以参考以太坊官网列举的几个项目，有 Stakewise、Rocket Pool、Lido、Anchor Staking、Stakefish、StakeFi。 以太坊还对这几个项目进行了比较，有兴趣的朋友们可以进入以太坊的官网仔细浏览，链接我们已经放到下方视频介绍或者是留言区，方便大家点击了。第三是质押及服务 S A A S，意思是你手上有三十二个以太币，想参与质押权益证明，但是不想自己去做运行维护硬件设备，这时可以选择把运行节点这项工作委托给第三方运营商。 三十二个以太币还是需需要你存入作为质押的，但是你作为质押者只是运行密钥管理器，第三方运营商去做验证操作，在以太坊网络提供验证服务，你可以拿到质押的收益，当然也要支付运营商费用。选择质押及服务 SaaS，质押者拿到质押收益，一般来说有三种选择。 第一，质押者如果需要提取收益，是需要一个提款密钥的。那么呢，质押者可以完全信任第三方运营商，把提款密钥交给他们，收益有由第三方运营商协助提款。那这样的风险就是，这个运营商是必须真的靠谱才行。第二，类似集体质押，第三方运营商发布代币，质押者用以太币换取运运营商的代币。 之后用代币换取以太币的收益，风险嘛，和刚刚讲的一样。运营商第一要靠谱，第二代币和以太币兑换没法是理想状态中的一比一的。第三，质押者有自由自己控制提款密钥，不给运营商这个提款密钥，这需要质押者非常好的保管自己的提款密钥。但是呢，看上去这个好像也是最安全的一种方式。那关于支付运营商费用的问题，大致也是分为三种。第一。 是用法币支付运营商固定费用，例如托管费、网络费、监控成本。这样做的好处是操作比较简单，那不好的话呢是，呃，和全民权益证明的这个相关性是比较小的，运营服务商积极性不高，降低了去争取最大奖励的动机。第二，按照质押的以太币的百分比来付费，类似基基金公司的这个收费，但是也是和支付固定费用的类似，是因为没有激励政策，那么服务商的积极性不高。 第三，按照奖励收益百分比来付费，那类似的是对冲基金公司收费这样子，这样可以保证运营服务商和质押者他们的利益是一致的，但是操作起来是比较复杂。在上海升级之前，因为本身质押者拿不回来这个质押的以太币，那这种付费方式的可行性是比较低的。那刚刚我们已经分析了风险，质押及服务 SaaS 的好处就是，相比单独质押，不需要去管理维护硬件设备。 以太坊官网也同样为大家列举了这几家第三方运营服务商：Blockstaking、Ibis Finance、Kiem、Allnodes，也都给出了比较的信息，链接我们也都放到了下方，方便大家点击查看。 这一期节目我们探讨的是以太坊合并的基本的技术和怎么参与权益证明。那主要是以太坊官方推荐的这三种形式。那除了以太坊推荐的这些呢，有几个交易所像 Coinbase、Binance、Kraken 也推出了参与以太坊二点零的权益的服务。那我们下期节目呢将比较一下这几大交易所的以太坊的质押的服务。另外围绕话题，合并对以太币会有什么影响？我们应该怎样进行管理和投资？那大家一定不要错过，我们下期再见。 如果你也对区块链感兴趣，或者对这期节目有什么想法，欢迎下方留言讨论。接下来，GL Tech 还会为大家带来区块链领域不同的热门话题，期待下次见到你。